ini saya akan masak tom yum ya ini udah saya siapkan bahan-bahannya ini ada jamur kuping sama jamur kaleng ya di sini ada sawi putih ada lengkuas serai daun jeruk kemudian bakso ikan ada ikan filet ada cumi sama udang yang udah dikupas ya selanjutnya kita masak ya air ya 200 mili gula minyak bawang ini bumbu yang udah saya racik ya sebabnya masukkan daging yang tadi yang sudah disiapkan dimasak hingga setengah matang ya setelah itu baru sayurnya dimasukin saya menambahkan tofu ya tofu Jepang seperti ini ya oke okay. sangat segar